Come detto nel report eh, facciamo questo esperimento con l'uovo anno, separare cioè il, il eh, report diciamo dalla, dal, dal, video dei pensieri vediamo un po' se ci troviamo perché ovviamente il report con, i, con anche i pensieri all'interno è troppo lungo in media da 5 agli 8 minuti eh, meglio provare così vediamo un po' come Poi, va scusate questo pensiero lo faccio adesso uh, appunto in realtà viene prima di tutti, quindi lo metto prima di tutti perché ho dimenticato diciamo, di dirlo. Eh, ieri una trasmissione di, che guardo sempre diciamo, sul cinema, chiamata Cinematografo, eh, condotta da Marzullo sul eh, mm, canale principale qui in Italia, Rai 1. Comunque, eh, sentendo una critica, mm, una delle, critiche, una delle critiche intervistata spesso nel programma, eh, in questo programma comunque sentendo una critica diceva che per questo, una critica cinematografica ovviamente Donna ehm, per questo 20, eh, diceva che per questo 2022 si aspetta che eh, anche il buon David, il maestro, insieme ad altri registi possa ritornare al cinema eh, e ovviamente sulla base di questo pensiero anch'io lo spero, cioè eh, per lei David Lynch è uno dei suoi registi preferiti Comunque anche io lo spero e spero soprattutto che si possa trattare di questo, di questo Wisteria uh, a the Night di cui tanto abbiamo sentito parlare eh, in passato più recente e che io credo possa anche trattarsi di un diciamo, sequel o spin-off di Twin Peaks ma staremo a vedere comunque o nel cinema o in televisione appunto speriamo che effettivamente ritorni il maestro Comunque, pensieri del giorno. è che eh, certamente ho l'orecchio otturato, cosa che mi capita ogni, diciamo, 3-4 anni, ma eh, e, do anche un consiglio. Per chi, per chi non lo sapesse, i cotton fioc non sono buoni, diciamo, per... Eh, soprattutto danneggiano anche l'orecchio, non sono buoni per togliere diciamo la sporcizia all'interno dell'orecchio ma servono soltanto per la parte esterna quindi se non lo sapete sappiatelo uh, quindi alle, invece eh, se uno appunto rispinge all'interno non, fa, non, fa non fanno altro che, che eh, spingere appunto all'interno il cerumo e il grasso mentre eh, possono pulire soltanto la parte esterna dell'orecchio invece eh, consiglio consiglio ovviamente non sono un medico ma queste sono cose che so consiglio uno spray da utilizzare per pulire bene io in particolare utilizzo questo che mi è stato consigliato da un medico, dall'otorino a cui vado. Ecco, questo è dall'esterno e poi praticamente, mm, praticamente eh, invece appunto di, ho detto, di utilizzare il cotton fioc, non ci vuole nulla usare questi spray, um, semplicemente si mette appunto nell'orecchio, si sbatte diciamo un po' il, qualche secondo prima di, di, di spruzzarlo e poi una spruzzata abbastanza decisa, la si può fare anche da soli e, e insomma fa un buon lavaggio, poi bisogna aspettare una, diciamo, un minuto, ma anche un po' di più, anche di meno, dipende. Comunque l'importante è che diciamo, l'effetto dello spray agisca, quel, quel, quel tempo che deve agire. Poi, dopo che è passato il tempo, abbassate la testa, ovviamente serve un tovagliolo, abbassate la testa e appunto poi lo fate uscire dal tovagliolo. Quindi in questa semplice operazione eh, tanto meglio rispetto dei, dei cotton fioc che ripeto se non lo sapete servono soltanto per la pulizia esterna. In qualche modo questa informazione eh, sia stata utile a qualcuno che non sapeva. E poi aggiungo che non potete capire, scusate se questa aggiunta la faccio dopo, infatti è un po' più, è un po' più è sera diciamo, un po' più tardi. Comunque dicevo, non potete capire la sensazione che si prova quando l'otorino, diciamo, la ringoiatra, vi stura appunto l'orecchio con il suo strumento, eh, prepara il vassoio ovviamente con, per far cadere <laughs> l'acqua, e poi utilizza questa siringa senza ago, molto, senza ago, eh, molto grande diciamo, e fa delle stappate decise nell'orecchio, non ricordo quante volte, perché saranno appunto 4 anni che non vado, l'ultima volta sono andato 4 anni fa, poco meno, poco più non ricordo, comunque è una sensazione straordinaria, per cui non vedo l'ora di stapparlo, se sempre se dovesse perdurare come credo. E poi, eh, e poi altro pensiero del giorno, arancia meccanica, ehm, di cui devo caricare i pezzi, spero diciamo di caricarli domani, vediamo un po'. Comunque entro lunedì credo, eh, carico i due pezzi, anche, forse anche tre, ma vediamo comunque che ho preparato dal film, eh, ma comunque approfondisco meglio poi quando li carico, che appunto adesso non conviene, visto che ancora ci approfondisco meglio alcune cose anche sul film, eccetera, sì. se ho tempo, perché adesso appunto non conviene dire qualcosa in più, perché ancora non li ho caricati, quindi questi sono i pensieri del giorno, al resto eh, non pensavo a nulla, forse voglio solo ringraziare Mr. Lynch per il eh, forse ottavo giorno dei Weekend Holiday Projects, non lo so, ma comunque eh, non lo so, un preciso ovviamente. Comunque nel caso, diciamo, lo ringrazio e ricambio la fortuna per i suoi progetti.